Летась 107 грамадских активистов подпали под административный переслед и отбыли покарание в изоляторах часового утримания. Только за час проведения чемпионату свету по хоккею яны провели за кратами агулом амаль 600 дзен. Что робить и как себе поводить, коли вы трапили на сутки? Сегодня у рубрицы «Ведай свои правы». Ти мусить про затримание поведомить родным калі чалавека прывозіць в ізалятар адзін з подпісаў які ён ставіць за той што его не трэба паведамляць яго родным калі чалавек усё ж трэба паведамляць што знаходіцца там у ізалятары тады супрацоўнікі дзяжурнай часты павінны взять телефон родных і патэлефанаваць і сказаць дзе чалавек знаходзіцца на які тэрмін якія павінны быць умовы у ізалятары у конечно это павінны быць індывідуальныя нары абавязкова з бялізнай і зразумела што на адзін ложак павінен быць адзін чалавек для таго ж памяшканне павінна быць там добрым санітарным стане бог там не павінна быць не пазукова не там мошак нейкі хто мае права прыносіць перадачы могуць род блізкі родны могуць перадаваць перадачі а калі гэта не блізкі родны то толькі дазвола кіраўніка цэнтры там адміністратного правапрашэння альбо на ізолятар часового утрымання як атрымаць дазвол на перадачу калі патрапляе в ізалятор ён піша заяву на імя кіраўніка месца адбыцця пакарання з такім тэкстам што я такі-то прашу дазволіць перадаваць мне перадачкі такому-то чалавеку сувязі з тым што меня няма тут блізкіх родных напрыклад альбо яны не могуць перадаваць ставіцца даты і подпісы гэта перадаецца начальніку і на практыцы яны звычайна дазваляюць якую ежу можна перадаваць арыштаваным можна перадаваць зараз ежу але якая не псуецца да то бок гэта там напрыклад печыва альбо нешта капчоная там сыр кабусафі што капчоная не псуецца нельга малочная перадаваць і сырую садавіну гародніну таксама звычайна не прымаюць толькі там напрыклад выглядзе сухафруктаў там альбо вось ўжо там арэхі нейкія в такім выглядзе таксама можна перадаваць піць але толькі в празрыстай пластикавай тары якім чынам у ізалятары забяспечваюць медычную дапамогу прынцыпе працуе фельчар, якая абавязана даглядзець. Таксама па вот, дазволу фельчара можна перадаваць нейкі лекі, але на жаль толькі вот, калі прыносяць даведку, калі асобна выклікаюць фельчары, калі яна кажа, што вось пры гэта захворванне насамрэч гэтыя лекі можна, толькі в такой працэдуры можна перадаць лекі. Ну і калі чалавека там нейкія вялікія скаргі на здароўе, то безумоўна персанал абавязана выклікаць хуткую дапамогу. Ці маюць арыштаваныя права на прагулянкі. Па заканадаўстве ёсць абавязак выводяць на прагулкі не радзей, чым раз на суткі рынкі там могуць абмежаваць напрыклад калі вельмі кепска надвор'е але гэта абгрунтаваць і там працяглаць прагулкі павінны быць не менш за 15 хвілін навогуле там да гадзін ці дазволеныя сустрэчы з адвакатам адвакат можа прыехаць толькі в працоўны час будній дні і з дазвола кіраўніка патрапіць в пакой для спатканняў і там паразмаўляць безмоўна павінна быць канфідацыйна са сваім кліентам і звычайна перашкода для патрапення адвакату в изолятор няма якім чынам дазваляюць камунікаваць з роднымі любые спотканні не могуць быць дазволены, бок яны забароненыя. Адзіная камунікацыя, якая можа па заканаўству адбывацца, гэта шляхам карэспандэнцыі. Узнавольна абсалютна дазволена дасылаць лісты і таксама адказваць на лісты. Што рабіць, калі правы пакаранага арыштам парушаюць. Таксама можна папрасіцца на прыём да старшыні э, да начальніка ізалятара. Можна напісаць на яго маль пісьмовую скару, што вось персонал, напрыклад, не ўводіць на прагулкі. І вельмі часта на гэтай стандыі шмат праблем ужо вырашаюць Як дзейнічаць, калі адміністрацыя не рэагуе на скаргі. Там ёсць сэнс э, пісаць скаргі, напрыклад, ужо ў пракуратуру пры вызваленні, да? Таму што можна перадаваць любыя скаргі праз адміністрацыю і больш затое яны дастаткова часта могуць нават даслаць насамрэч на выйдзе, але тэрмін разгляду гэтай скаргі ён мінімум 15 дзён і зразумела, што чалавек часта ўжо вызваляецца. Спадзяемся, што гэтыя парады вам не спатрэбяцца, але ў сённяшніх умовах трэба быць падрыхтаваным да ўсяго.